замба! Исәміз, сіздің алдыңызда Замба КН командасы. Башлайбыз. З. А. М. Б. А. Замба, замба, алға! Күз алдыңызға китерегіз ғаиләдә булган хәл. Улым, Сен нашар жейсің, бұлар экзаменің әзірлен. Әзірлен, нәм Көз алдыңызға кетірігіз 22 екінші ғасырдағы әбилер. Мен ана, вообще нормально. <gasps> Лайк? Фу, дизлайк. Репост. көз алдыңызға келтіріңіз достар сөйләшуі илназ сен ошондай тәмле эс келе әйе әйе кыйбат үч миң париждан алып қайттым мен көрем сенден де тәмле эс келе килә инде ярар нормально нәрсе инде бұл илһам проктан алдыңдыр екі йөз сомға күз алдыңызға китергіз расстрелда болған хәл так расстрелға нәрсе сен білесіңбі кімнің әтиім қазір романда келешекті улам қазір түгіл көз алдыңызға келтіріңіз меня шоусында болған хәл есәмісіз бұл программа жди меня ха бүгін біздің қонақта ояз ояз келіңіз есенсіз ей есенсіз э, сүйләгіс не болды міне білесіз меймі беш ел элек мен өзімнің достым білән бесене құтқардым ағаштан шондан бері мен көрмедім оя жыламас біздің яқшы хабар бар нендей біз аны таптық дауыт шығыңыз дауыт оя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 Это страх. Это страх.